Queremos enviar un novo SOS diante da situación crítica que atravesa o sector naval. Non podemos permitir que isto se convirta na crónica dunha morte anunciada. E a que espera a Xunta de Galicia e o Goberno español? A que esta reconversión encuberta acabe por desertizar completamente a nosa industria? A que acabe desaparecendo o sector naval? Que máis ten que pasar para que uns e outros deixen de mirar para outro lado e actúen con toda determinación para blindar o futuro industrial da comarca de Vigo. É hora dunha intervención pública que condicione calqueira inxección de recursos públicos á entrada directa no accionariado en a toma de decisións facendo que Vigo volva a ter un esteleiro público como tivo ata a privatización de barreras. Pero tampouco estamos dispostos e hoxe temos que denunciálo outra vez máis. Como existen sindicatos, pero tamén unha patronal como a SIME, que se a única alternativa é forzar a firma de convenios que nos roban dereitos, pero tamén abrazar a eólica mariña como maneira de dulcificar, de disfrazar esta crise naval e este desmantelamento do sector naval. Nós, desde logo, que non estamos dispostos, como dicíamos, a calar esta situación e a estarmos de brazos cruzados mentre isto sucede, nin creernos as mentiras, nin as grandes declaracións que se anuncian de non se sabe cantos proxectos que nos van sacar da miseria, cando na realidade o que estamos vendo é que temos menos industria, menos postos de traballo, máis desemprego e máis desastre industrial. Nós non imos calar ante esa desertización e esa demolición. Fálasenos dese suposto futuro de emprego que ven da cabalo da digitalización e da descarbonización. Non sabemos en que mundo é, non sabemos en que país, porque desde logo no noso país e para a clase traballadora galega nin está xerando emprego, nin está xerando industria, nin está xerando un futuro no que podamos vivir e traballar dignamente na nosa terra. Nos animámosvos a seguir na movilización e a seguir na loita. Hoxe é certo, non empeza nada, hoxe continúa e pretende ir a máis esta resposta na defensa dun futuro industrial para o sector naval, porque será o futuro industrial para poder vivir e traballar dignamente na nosa terra. Ánimo e adiante!